se não abriu pra mim Ficou verde cor de uma pedra De esmeralda Assim como é a cor De uma relva Foi assim que eu segui Parei Porque estava amarelo Sinal da atenção assim como um pôr do sol ao amanhecer, seguindo como um girassol. vermelho sinal, sinal de confusão. Não quero não, não, não, não. Porque eu quero ser o seu Hulk pra explodir o meu sentimento Se não abriu pra mim Ficou verde Da cor de uma pedra De esmeralda Assim é como a cor De uma relva Foi assim que eu segui Parei eu estava amarelo O sinal da atenção Assim como o pôr do sol ao amanhecer Seguindo como o girassol ficou vermelho o sinal da confusão. Não quero não, não, não, não, porque eu quero ser o seu Hulk.